فإذا إذا حبينا ناخذ صورة من هالفيديو مثلا قبل كل شي بنقي الصورة إيه مثلا نعمل بوز هون في طريقة إنه تكون عنا الصورة فإذا إذا حبينا مثلا نكبر شو بنسوي بالماوس بنروح بنكبر هيك الشاشة الكاملة هي هي الصورة اللي بدي إياها كان فإذا شو بسوي بدي اضغط على الزر هذا اللي هو Stamp R Sist بعد ما ضغطت عليه Esc مشان ارجع على الموضوع البدائي وبعدين بكل سهولة بفتح برنامج Paint اللي هو برنامج موجود ب Windows نفسا نفسه خلقه انتظر ثانية لحتى يفتح هي فتح في عنا صورة فاضية فاذا شو بدي شو بديك بس هلا Control و V. فرد وقت شو صار معي الصورة صارت هون هلا بكل سهولة شو رح سوي رح اعمل له سيف فاذا سيف هذا هو يعني بس يعني نفس الشيء لو كان بغير لغة له فين لازم يعمل له سيف وبكل س... وبسمي بعطيه اسم بكل سهولة مثلا خلينا نقول انه هذه اسمها آه، تعذيب torture رح اكتب الاسم اعمل له سيف على الديسكتوب تبعي مثلا على سطح المكتب وهي صارت عندي الصورة